hello my dear students welcome to my channel जिसका नाम है computer and excel solution channel और आज के इस वीडियो में हम क्या नया सीखने वाले हैं आइए आपको बताता हूं यहां पर सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करता हूं मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2016 वर्जन है आपके पास जो भी वर्जन हो काम करने का तरीका यही है लगभग सब में ठीक है तो यहां पर आप आप देख सकते हैं ये एक शीट पर हम आ चुके हैं और यहां पर आपको दिख रही है शीट 1 इस शीट का नाम मैं चेंज कर देता हूं यहां से मैं इसका नाम कर देता हूं लाइक मैं अपना ही नाम इसको दे देता हूं ऐसी आर एजे सूरज लिख देता हूं इस शीट का नाम सूरज दे दिया मैंने अब अगर आपको नई शीट इंसर्ट करानी है तो कौन सी शॉर्टकट की आप यूज करते हैं सबसे पहले आप अल्ट एच आई और फिर प्रेस कीजिए एस देखेंगे नई शीट इंसर्ट हो गई ये जो पहली सीट थी सूरज वाली वो इधर आ गई अब यहाँ पे शीट नंबर टू इंसर्ट हो चुकी है इसी तरह से अगर आप कोई और कराना चाहते हैं शीट तो आप फिर प्रेस कर सकते हैं अल्ट एच आई और फिर एस तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो तीन सीट फिर कराना है तो अल्ट एच आई एस चार सीट फिर कराना है अल्ट एच आई एस ऐसे ही करके नई नई शीट इंसर्ट कराइए और ये शॉर्टकट की का मजा लीजिए thank you for watching this video